өлген қазан бір күні қожа насырдың үйіне қонақ келіп қалады қожаның үйінің қазаны кішкене екен оған асқан ет қонақтарға жетпейтін болады қожа көрші байдың қазанын сұрайды бай қазанын бергісі келмей қипақтайды бірақ өлердегі сөзін айтып қожа қазанды зорға сұрап алады тамақ беріп қонағын шығарып салған соң қожа байдың қазанын алып барады бай тұрып уа қожа қазаным бүтін бе сындырып алған жоқпысың деп сұрайды жоқ тақсыр қазаныңыз сынған жоқ қайта балалады дейді қожа не айтып тұрсың о заманда бұ заман қазан балалай ма екен сенбесеңіз міне көріңіз қазаныңыздың тапқан баласы мынау қожа байдың қазанының ішінен бір кішкене қазан алып көрсетеді бұл бай не айтар екен деп әдейі әкелген қожаның өз қазаны болатын кішкене қазанды бай қайтеді өзіме қайтарып берер деп ойлаған ол қолына тегін түскен олжадан бай әсте айырылар ма уа қожа рахмет сау бол керек болса қазанымды тағы да алып тұруыңа болады дейді бай көңілден. бір қазаны екеу болған соң көңілденбей қайтсын. қожа қазансыз қалады амал не қолымен әкеп берген өзі салы суға кетіп үйіне қайтып барады бұл шіркінге не істесем екен деп ойлап келе жатады біраз күн өткен соң қожа әлгі байдың қазанын тағы да сұрайды алыңыз алыңыз қожеке дейді қазаны қазан туып дәндеп алған бай қожа байдың қазанын қайтармай қояды бір күн өтеді екі күн өтеді үшінші күні бай қазан өзі іздеп келеді уа қожа қазаным қайда дейді бай есіктен кірген бойда байеке айыпқа бұйыра көрмеңіз қазаныңыз екі күн ауырып бүгін қайтыс болды қазір өзім барып сізге естіртіп көңіл айтайын деп отыр едім дейді қожа мұңайып бай ашуланып бұлқан-талқан болады ақымақ не айтып отырсың қазанның өлгенін неше атаңнан бері көріп едің тез тауып бер сонда қожа ешбір қиналмастан байеке кешіріңіз бала туа білген қазан өле де біледі депті бай сөзден жығылып үн-түнсіз үйден шығып кетсе керек балтаның қабы балалар бірде сыңар етік тауып алып қожаға әкеледі де қожеке бұл не нәрсе біле алмай тұрмыз деп сұрайды қожа етікті аударып төңкеріп қарап шығып сірә мен зат танысам бұл балтаның қабы болар депті қожа мен ашқарақ бір тойда ашқарақ біреу қомағайлана ішіп жегенімен қоймай қалтасына құрт пен ірімшікті сала береді қасында отырған қожа әлгінің қалтасына ыстық шай құйып жібереді ашқарақ адамның тез ашуланатын әдеті емес пе бұ неткен бейбастық деп қожаға дүрсе қоя береді сонда қожа байсалды пішінмен қалдан құрт пен ірімшікті көп жеді шөлдемесін деп құйғаным ғой депті қожанасырдың айды аспанға шығаруы бір күні қожа ымырт жабылған кезде құдықтан су алып жатып құдықтың түбіндегі айды көреді дереу айды тартып шығармақ болып арқанға ілмек темір байлап құдыққа тастайды ілмек темір барып тастың арасына қыстырылып қалса керек қожа бар күшін салып шірене тартқанда ілмек темір шығып кетіп ол шалқасынан түседі көзін ашып жоғары қараса әлгіндегі айдың аспанда тұрғанын көреді сонда қожа бәрекелді машақатым да аз болған жоқ бірақ әйтеуір айды аспанға бір шығардым ау депті аттан құлағанда бір күні қожа насырдың аттан жығылып жатқанын көріп көшедегі балалар сықылықтап күледі сонда қожа насыр үсті басын қағып жатып несіне күлесіңдер мен өзімде де түсейін деп жатыр едім депті кім үлкен қожеке ағаңыздың жасы үлкен бе сіздің жасыңыз үлкен бе деп сұраған біреуге қожанасыр аз ойланып тұрып өткен жылы әкем ағаң сенен бір жас үлкен деген еді енді биыл құрдас болатын шығармыз депті айна тауып алғанда қожанасыр жол жүріп келе жатып бір айна тауып алыпты айнадан өз түрін көріп алғаш таңырқап қарап сөйтіпті де сасқанынан бұл айна сіздікі ме деп жерге қайдадан тастай салыпты ұры түскенде бір күні қожанасыр ұйықтап жатса үйіне ұрылар түсіпті үйіндегі барлық жарамды заттарын тасып ұрылар арбаға салып жатыр екен сол кезде қожанасыр оянып кетіп сөйтіпті де апыл-ғұпыл асығып қожанасыр да қалған нәрселерін арқалап арбаға сала беріпті ұрылар бұған таң қалып қожеке мұныңыз не десе қожанасыр ұрыларға көшіп жатқан жоқпыз ба депті